Yes ladies and gentlemen nizere ko ibintu bikomeje kugenda bimera neza hirya no hino aho muri mu gihugu hagiye hatandukanye amajyepfo amajyaruguru y’Iburasirazuba iburengerazuba mu mujyi wa kigali tutibagiwe na ntara ya gatandatu ya ba diaspora mwese ndabizi ko muba mudukurikiye tanu kwa tanu ikiganiro ni ides auction kuri igwa neza tv naho ngewe ndi kebrisi fabushop.internet.rnj multiplies database cash supermarkets miss you ayo se namazina baba bagenda banyita andi amatazira noneho muzagenda muyamenya uko iminsi igenda ishira tuje rero mu makuru ya show showbiz ikiganiro cyo nabibabwiye bakita the solution hano kuri Rwaneza TV muri gikurikira buri ku cyumweru ku isaha y'isambiri iza mu gitondo turaje rero amakuru yacu tugiye kuba tuyahera hano iwacu mu Rwanda mu rwanda inkuru ziri kuhavugwa nta zindi ni uko uwo muzi nka ndimbati yagize atya avuga amasomo atatu muri gereza mu mezi arindwi yayimazemo turaza rero kugaruka kuri aya masomo se amasomo yatangaje ni ayahe yamaze muri gereza yigiramo ni jean bosco uzwi cyane ku izina nka ndimbati turi kuba tuganira turaza no kugaruka kuri wa mutipe w'umunyamakuru abenshi ndabizi muramukunda bamwita fata ku mavuta gusa hari n'abagenda bavuga n'andi mazina ntabasha kuvugira hano kuri mikoro za neza TV uyu nawe biravugwa ko yatawe muri yombi n'inzego zishinzwe umutekano zifatanyije na rebu turaza kuva hano rero mu rwanda twerekeze mu gihugu cya tanzania umuhanzi kazi w'icyamamare muri tanzania zuhul otom sound uzwi ku izina rya zuci nawe yamaze kuba avuga yuko agiye kwitabira igitaramo gikomeye cyane hariya ku mugani w'uburayi cyiswe mtv europe music award 2022 uyu umuhanzikazi rero zuci amaze kuba yubaka ibigwi bikomeye cyane hano muri east africa tubanze twumve abafatanyabikorwa bacu tugaruke mu kanya n'amakuru yacu ku buryo burambuye ni kebrise ntujye kure y'inyakira majwi yawe ndaje barabivuze ngira ngo baratubeshya ubu ushobora gutwika kuri facebook instagram twitter na whatsapp icyo usabwa nta kindi ni ukunyarukira muri fabushop company design aho ifite aba agenti bagiye batandukanye hirya no hino mu makarase ndetse no hanze y'ikigo ku bindi bisobanuro sura website yacu www.fabshophubs.rw.com cyangwa se udusure kuri youtube channel yacu bita gwaneza tv yesi ngo rero muhamwa byumvise ko tuba turi kumwe n'abafatanyabikorwa baba bagiye batandukanye ku isonga shop kampani interior dizayini tubakorera amafoto meza twigisha kweditinga amavidewo amafoto ndetse n'ibindi byose vaca ndetse no gukora utuntu tuba tugiye dutandukanye mu masoftware aba agiye atandukanye reka rero tugaruke n'ikiganiro cyacu desorshoni nk'ibisanzwe tugiye kuba duhera hano iwacu mu rwanda benshi rero mwumvise ko umugabo bita ndimbati hashize amezi arindwi ari i madiridi cyangwa se imageragere mu karere ka nyarugenge afungiwe ibyaha bigiye bitandukanye birimo gutera inda ikavamo abana b'imanga benshi bati ni umusore kabisa umuntu utera inda ikavamo abana b'imanga kabisa kabisa uyu nguyu ndimbati rero nyuma yo gufungurwa aburanishijwe akaba yatsinda yamaze gutangaza ko hari ibintu bigera kuri bitatu yigiye muri gereza igihe yari ari mu ndimbati uzwi ku izina rya uwihoreye jean batiste uyu nguyu rero ndimbati yamaze gushyira hanze ibi bintu bitatu mbere ndimbati yavuze ko yigiye i madrid igihe yari ahari yavuze yuko yatangarije mikoro za gwaneza tv ko igihe yari ari i madrid yabashije kuba yakiga kubana neza n'abandi kandi akaba yarakuye isomo yuko atazongera kwibeshya ku bana ubundi bushize bari bakomeje kugenda batebya ko abana b'i kigali ushobora kubibeshyaho urebye nabi kabisa kabisa ukaba wabasha kuba ujya imageragero hari igihe umwana usanga yarakuze cyane cyane ugasanga rero akugwishije mu kantu kandi bitari ngombwa ndimbati rero ikindi cya kabiri yatangaje ko yavuze yuko Eh, muri igereza ikindi yabashije kuba yahigira byatumye ubukungu bwe busubira inyuma avuga ko ubungubu muri filime nyarwanda nk'uko yari asanzwe azikora ubungubu agiye kuba ashyiramo akabaraga cyane kuko ubukungu bwe bwagiye hasi kubera atigeze yongera gukora yari asanzwe akorana na papa sava bazava we yamaze kuba azana umugore ntaratangaza nimba azakomeza filime ze nimba azazikomeza akabonangeramo ndimbati nk'uko byari bisanzwe ariko ndimbati we yamaze gutangaza ko nawe agiye kuba afungura indasitiri yiwe muri sinema nawe akaza atwika amenagura ameze nabi cyane reka tugaruke kuri wa munyamakuru wacu muzi uzi ku izina rya fata ku mavuta uyu fata nawe yagize ashyiraho ibitangazamakuru byinshi cyane bimwandikaho Oh, ari muri rib aho bari bamujyanye bamwita sengabo bosco nawe uzwi ku mbuga nkoranyambaga nkafata ku mu mavuta yari yatawe muri yombi icyakora urwego rwa rib rwatangarije rwa neza tv ko yufata ku mavuta bamutumijeho ariko akaza kwita batigeze bamugumana afata ku mavuta icyari kuzira arimo aravuga arimo arazira gutangaza amakuru atari yo ku gihangange ndetse n'umukinnyi wa filime w'umunyanayigeriya hari ibintu aba agenda akora nyine ku munenga bya bindi bisanzwe by'abanyamakuru ibi rero byo kuvuga muri mediya nyarwanda cyangwa se mu itangazamakuru ibi nibyo birimo bikora kuri ifata ku mafoto y'umukinnyi w'umunyanigeria yavuzeho yagiye agaragara mu mafilime menshi agiye atandukanye nka hashitage eh, sikowa tutayito de wedingi God calling love is the world king of boy the return of the king ndetse n'izindi ziba zigiye zitandukanye hari benshi bazi ko uyu munyanaygeriyakazi atazarega uyu ufata ku mavuta ariko bikaba byamaze kurangira tayari amugejeje mu nkiko ndetse bikaba bivugwa ko uyu fata ku mavuta ari mu nzego za ribu n'ubwo ribu bayibibajije ikaba ikaruca ikarumureka tuve hano iwacu mu rwanda twerekeze no hanze mu gihugu cya tanzania aho angaho murabizi mu bintu bijyanye n'umuziki aba bari hejuru hejuru cyane Muhanzi zucu uyu nawe ni umuhanzikazi wo muri tanzania byagaragaye ko agiye kwitabira igitaramo bisi mtv europe music award 2022 umuhanzi w'icyamamare ukomoka muri tanzania zuhuru atumam saud uzwi ku izina nka zuci yashyize hanze yashyizwe hanze mu bazahatanira ibihembo bya mtv europe music award uyu muhanzi rero Ah, akaba akomeje kugenda aca impaka nyinshi cyane ari kwitabira ibitaramo byinshi bigiye bitandukanye haba muri canada ndetse no muri afurika yose muri rusange nk'uko bisanzwe rero mu kiganiro cyacu the solution tubabwira indirimbo icumi ziba zaragiye zikundwa n'abantu benshi cyane muri iyi wikendi tuba turangije gusa igitangaje ni uko izi ndirimbo zose ari nshyashya zasohotse muri iki cyumweru turimo dusoza ngo ufitiye rero urutonde rw'indirimbo icumi tuba twaziguteguriye ariko tunyikoza no ku gihe tuba twa twarebye tugatara aya makuru neza cyane kabisa kabisa kabisa natwe tukaza tukazinononsora ziba ari indirimbo nyinshi cyane zigera ku ndirimbo ijana tugakuramo indirimbo zigera ku icumi ubundi tukaza tuzikugezaho tanu kwa tanu indirimbo rero icumi ziba zirimo zihitinga muri iki cyumweru cyangwa se zahitinze zigakundwa n'abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga yaba ndetse n'ahandi baba barimo bagenda bazicuranga ku ba DJs ziba zaragiye zibahereza amafaranga menshi cyane ku mwanya wa cumi turasanga ihogoza by Victor Lukota iyi ni indirimbo imaze kurebwa n'ibihumbi bigera kuri magana arindwi na makumyabiri na bitanu ke bya views iyi ndirimbo rero yasohotse muri iki cyumweru ni iya Victor Lukota na bayita ihogoza umwanya wa cyenda hari shariye by france uyu nawe ni umuhanzi umaze kubica bigacika hano hanze kuko indirimbo ze arimo agenda akora nawe zirimo ziragenda zikundwa cyane twihuse cyane ku mwanya wa munani hari yongeye guca akanzu by james na danira ndetse afatanyije na israel mbonyi ku bantu bakunda indirimbo ziri gospel indirimbo ndayigutuye ntuze gusoza iyi weekend yawe zino ndirimbo iri ku mwanya wa munani muri top 10 on the solution kuri Rwaneza TV ku mwanya wa karindwi hari stick together by iyi ndirimbo nayo yasohotse muri iki cyumweru abenshi bakomeje kugenda bayikunda ku mwanya wa gatandatu hari Monamo by Empress nyiri ngango afatanyije na ben ngabo captain iyi ndirimbo nayo yasohotse muri iki cyumweru bibutsa ko ushobora kujya kuri youtube channel yabo nayo ukayireba weekend yawe karushaho kugenda isoza neza ku mwanya wa gatanu hari indirimbo bita umuyonga by nesa nesa uyu muhanzi bita nesa urimo araca ibintu hano hanze ku bari kureba amavidewo yiwe barimo baragenda batumva ukuntu videwo ziwe nyinshi zirimo ziragenda agaragaramo uyu mukobwa yerekanamo utuntu tuba tugiye dutandukanye bamwe bise urukozasoni ku mwanya wa kane hari Eh, twari buroke by rmh afatanyije na ishikevin ndetse na ririmba iyi ndirimbo nayo irimo iragenda ica ibintu hano hanze ku mwanya wa gatatu hari akagesite by willy wilson iyi ndirimbo nayo rero irimo iragenda ibikora neza cyane wakwibaza ngo ni ndirimbo ziri ku myanya ibiri ibanza teke tekeke bitkira iyi ndirimbo nayo irimo iragenda ibikora neza cyane tanu kwa tanu ushobora kujya kuri youtube channel bita bitkira ukareba ino ndirimbo bita tekeya iyi ndirimbo ndayigutuye by ku mwanya wa mbere turasanga indirimbo bita ingenzi by me sample afatanyije na Paxson niyo ndirimbo iri ku mwanya wa mbere mu kiganiro cyacu best auction cy'uyu munsi ushobora kucyumva rero izi ndirimbo zigakomeza kugenda zirushaho kukuryohera tanu ku atanu nge ndi Eric Bliss umubaniza ntabutano wanjye Mr Blaze database Crash Boy America Dimitio ninge mwabanye mu kiganiro the solution cyacu cy'uyu munsi ndabashimiye hasta la vista reka duhure ubutaha